નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું સ્વાગત છે તો આજના આ વિડીયોમાં કપાસના ભાવને અસર કરતા આવ્યા સમાચાર સાથે જ એમસીએક્સને ન્યુયોર્ક કોટન વાયદામાં જોરદાર રિકવરીને જેની સાથે કપાસના ભાવ સત્તરસો પચાસ કે તેથી ઉપર જવાની પૂરી શક્યતાઓ તે સંપૂર્ણ માહિતી માટે વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ એ પહેલાં દરરોજે દરરોજના તાજા ભાવ કે ખેડૂતલક્ષી માહિતી માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો તો મિત્રો હાલ વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં કપાસના બજારની ટૂંકમાં માહિતી મેળવી અને ત્યારબાદ સારા સમાચારની વાત કરીશું તો હાલ કપાસની વેચવાલી ઘટીને રોજિંદા સાઠથી લઈને એંસી હજાર મનની વચ્ચે જોવા મળી છે અને સારી એવી ક્વોલિટીમાં સતત બીજા દિવસે દસથી લઈને વીસ રૂપિયાનો વધારો થતો હોય છે પરંતુ અત્યારે જે કપાસની આવકો થાય છે તે નબળી અને ફર્ધર ક્વોલિટીના વિના કપાસની થતી હોય છે જેના કારણે માર્કેટમાં તેની અસર દેખાતી નથી હાલ કપાસના ભાવની વાત કરીએ તો નીસામાં તેરસો પચાસથી સૌથી ઊંચામાં સોળસો કે સોળસો સુધીના બોલાતા હોય છે તેની સાથે જ ગામડે સોળસો વીસ સુધીનું બજાર જતું હોય છે જેમાં વિસ્તારવાઇઝ અલગ ભાવ બોલાતા હોય છે તો હવે વાયદા બજારની વાત કરીએ ને ત્યારબાદ કપાસના ભાવ વધવાને લઈ કયા સારા સમાચાર છે તેની વાત કરીશું તો મિત્રો હાલ અમેરિકામાં નિકાસના આંકડા વધવાના કારણે પ્યોર કોટન વાયદામાં જોરદાર એવી રિકવરી થતાં વાયદો ચોર્યાસી પોઈન્ટ જીરો ત્રણ સેન્ટનો થયો હતો જેના લીધે એમસીએક્સ વાયદો પણ પાંચસો વધીને ત્રેસઠ હજાર બસો સાહીઠનો થયો હતો ને હાલ ખોળમાં પણ સારી એવી રિકવરી થઈ હતી ને ખોળ વાયદો ચાલીસ વધી અઠ્યાવીસો ને ત્રીસ રૂપિયાનો બોલાયો હતો જેના લીધે ખોળમાં પ્રતિ ગુણીએ વીસ રૂપિયાનો તો કપાસિયાનું બજાર સ્ટેબલ હતું તે ઉપરાંત કપાસિયા વર્ષમાં દસ રૂપિયા વધ્યા તો રૂહ બજારમાં સતત બીજા દિવસે કે ત્રીજા દિવસે પણ ખાંડીએ સુધારો હતો પરંતુ ફોરેન માર્કેટ વધવાના લીધે ભારતીય બજાર વધી રહ્યું છે સારા સમાચારની વાત કરીએ તો હાલ ગયા સપ્તાહ દરમિયાન અમેરિકામાં જે લેવેસના આંકડા હતા તેમાં સારો એવો વધારો થવાના કારણે ન્યુયોર્ક કોટન વાયદામાં અને છેલ્લા સાત દિવસની અંદર બે પોઈન્ટ ત્રીસ લાખ ગાંસડીની અમેરિકાએ નિકાસ કરી હતી જેમાંથી પંચાવન ટકા એટલે કે એક પોઈન્ટ સત્તર લાખ ગાંસડી તો માત્ર ચીને જ ખરીદી હતી જો આમનામ અમેરિકાની નિકાસના આંકડા ચાલુ રહેશે ને સારા સમાચાર આવતા રહેશે તો ભાવ વધવાની પૂરેપૂરી આશા હશે તો રહી વાત ભાવ સત્તરસો પ્લસ થવાની તો મિત્રો હાલ જે રીતે કપાસની આવકો ઘટતી જાય છે તે જ રીતે આવકો ઘટવાનું ચાલુ રહે અથવા તો આવકો મર્યાદિત રહેશે તો ભાવ વધશે ને મે મહિનાના અંત સુધીમાં કે જુલાઈના અંત સુધીમાં ભાવ સત્તરસો પ્લસ કે તેથી વધારે થવાની ધારણા છે અને કોમોડિટીના સંવાદદાતાએ જણાવ્યા અનુસાર હજી એક કરોડ ગાંસડી રૂ ખેડૂતોના ઘરમાં થવાની શંક્યતાઓ છે પરંતુ અમારા અનુસાર આટલું રૂ હવે ખેડૂતોના ઘરમાં હોય તેવી શક્યતાઓ નથી જો મિત્રો અત્યારે તમે કપાસની વેસવાલી કરી દીધી છે કે કપાસ રાખ્યો છે ને રાખ્યો છે તો કેટલા ભાવની રાહ જોઈ રહ્યા છો તે અમને કમેન્ટ કરી જણાવજો તો બસ આજના કપાસના સમાચારમાં આટલું જ ધન્યવાદ ફરી મળીશું